Eh, soc Laura Navarro, de l'empresa Ibermapei, i sóc responsable de recursos humans. O sigui, som una empresa multinacional i la sede, eh, el corporate, està a Itàlia. Doncs nosaltres vam aparèixer aquí al municipi de Santa Perpètua de Moguda al juliol del 2012. La veritat que vam vindre amb un joc que estratègicament està molt ben comunicat perquè poden venir tant de la zona de Girona com de la zona de Barcelona, de Lleida, de Tarragona. Vam anar a l'àrea d'Economia i Indústria i li vam dir, mira, som una empresa que venim aquí, li vam explicar una mica en què ens dedicàvem i a lo que veníem aquí i vam tenir la visita de la part econòmica i, i d'empresa, inclús caldessa va vindre a conèixer les nostres instal·lacions i algun projecte que hem col·laborat amb ells doncs hem anat afegint personal a, la nostra, a les nostres instal·lacions de gent del, del municipi, inclús no ens tanquem tampoc de que sigui dels municipis del voltant, com pot ser Polinyà, Palau de Plegamans, La Llagosta. Ara mateix nosaltres hem col·laborat amb un projecte que tenia l'Ajuntament, vam col·laborar l'any 2013 i l'any 2014, que era eh, la inserció de dones majors de 45 anys, i bueno, doncs el departament nostre d'atenció al client i el departament financer. I una de les noies que va venir a col·laborar doncs ara mateix està com nosaltres, com personal de plantilla. I amb la bossa de treball també vam col·laborar, doncs va ser cap a l'octubre, octubre-novembre, i tenim un noi al magatzem, que està com carretillero. O sigui que esperem, hem col·laborat molt bé i esperem continuar col·laborant amb l'Ajuntament. Trobo que avui en dia la formació és una eina molt important i per buscar feina les empreses ho valoren molt, que la gent vingui actualitzada amb els nous mètodes, que la gent, i més gent que està una mica que es queda com obsoleta uns anys sense treballar, trobo que és com un reciclatge abans d'anar a treballar. I aquest programa jo trobo que és una bona oportunitat per la gent i també per l'empresa. Eh? com a mi un pas que ha fet a l'Ajuntament que ens agrada és preguntar les necessitats que tenen les empreses. Llavors, amb aquestes necessitats, ells poden adaptar els seus programes realment a la situació real. Aquí ho valorem moltíssim, això. Inclús, eh, em sembla que ens van enviant el butlletí Aquí podem anar veient com van evolucionant i quines formacions estan fent i amb el projecte de l'Eix de, de la Riera de Caldes també hem participat, som empresa col·laboradora de donar suport a l'Ajuntament. Trobo que una una comunicació entre administracions i empreses té que hi haver-hi.